Merhaba Destiny takipçileri, merhaba PES Cumhuriyeti olmayı severler, herkese merhabalar. Bugün yanımızda bir konuk var. Aslında konuk değil, e, yardımcı bir ekipman var. Kendisini göstereyim bu arada. Yeni bir konsol aldım. Sırf bu oyun için ve PES 2016 için. E, bayağı para döktüğümü söylenebilir. E, PES oynuyorsanız illaki şöyle bir şeye ihtiyacınız var. Almanız gerekiyor. E, kablosuz olanı alacaktım ama biraz uçuk fiyata geldiği için şu an için almadım ama ilerleyen e, zamanlarda, ilerleyen yıllarda belki alabilirim. Eğer hoşuma giderse bir üst versiyonu olan Wi-Fi kablolu, wi kablosuz e, modelini alabilirim. Şimdiden buna e, idare edeceğim. Maksat sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve sizlere daha iyi oyun sunabilmek için Logitech'in e, konsolunu almış bulunmaktayım. Umarım pişman olmam ama pişman olacağımı sanmıyorum çünkü Logitech'i ben kullanıyorum. Logitech e, gerçekten iyi e, ürünler sunuyor. Bayağı kapsamlı, bayağı iyi. Neyse. Ee, geçen hafta e, Real Madrid'le Apoel karşısında bir mücadelemiz vardı ve onu oynayacağız şimdi. Hiç uzatmadan maça geçiyorum. Ses biraz yüksek çıkıyor sanırım ama e, size iyi gelecektir. Bana çok geliyor kulaklık biraz tiz sese e, sahip. Bunu kullanıyorum çünkü öteki kulaklık kafamda baya büyük kalıyor. O da beni rahatsız ediyor açıkçası. Ha bir dakika bir şey bir şey buldum. Bir şey keşfettim. Bir saniye bir saniye bir şey keşfettim. Kulaklığı bayağı ettirince ses azaldı gibi. Bakalım. Bu sefer konsol sesi falan geliyor. Pepe. Modric. Ah be. Cristiano Ronaldo alırsa tehlike. Ah. Vurdurtmadılar. James Rodriguez. Ronaldo. Bale. Vur be Bale. Neden vurmuyorsun Bale? Bunu yapabilirdin Bale. Sana para verdik. Sana huzur verdik. Sana aşk, sana sevgi verdik. Hayır. Özel, özel ne ya? Sergio Ramos. Ofansif. Modric. James Rodriguez. Risa. Bir saniye arkadaşlar. Sanırım onu buradan ayarlayamıyoruz. Neyse. It's Benzema. Karim Benzema, it's Benzema. O Benzema dedi adam. Abi sen oynamayı bırak. Abi sen oynayamıyorsun. Abi, abi. Ah! Cristiano Ronaldo Karim Benzema, Karim Benzema. Offside yoksa gol. Karim Benzema mükemmel atıyor. Mükemmel pas Karim Benzema'ya ve mükemmel şutuyla çok iyi gördü. Çok iyi yere pas verdi. Burada offside iddiası ama offside'la alakası bile yok. Evet offside'la alakası yok. Açan da bunu görüyor ve golü veriyor. Sayın seyirciler. Real Madrid 1, Apoel 0. Yes. Rahat. Arada mikrofona vuruyorum farkındayım. Size de geliyor mu bilmiyorum ama. Karim Benzema. Karim Benzema. İki geliyordu. Karim Benzema'dan kalecinin müdahalesi top kornere çıkıyor. plenty of options. Who's he looking to pick out? Ronaldo! Cristiano Ronaldo köşeye gönderdi. Adrese teslim bir şut, adrese teslim bir gol. O bir Jetta, o bir Mercedes. Onun tarifi yok. O bir süper golcü. Mükemmel bir şutla Real Madrid 2-0 öne geçiyor. 3'ü zorluyor artık Real Madrid. Ronaldo'ya gelmiyor artık. Tehlikenin farkındalar. Sergio Ramos. Modric. It's Ronaldo. Gerrit Bale! Bale! Gerrit Bale! Mükemmel bir gol daha geliyor Real Madrid adına. 3-0 oluyor Real Madrid. İnanılmaz bir şut, inanılmaz bir gol geldi ekranlara. Mükemmel paslaşmalar. Real Madrid savunmayı böyle kırdı ve gol öncesi paslaşmalar ve gol ekranlara böyle geliyor sayın seyirciler. Gareth Bale'in golü Real Madrid 3, Apra 0. Analogla daha iyi oynarım. Çayı döktüm sanırım ya. Ah be orada kaçsa. Kaçar. Ah be Ronaldo. Harika bir gol şut kaçtı. Gol kaçtı. Daha dakika 25. Real Madrid 3-0 önde. Bunun arkası gelirse 6-7'ye kadar uzayabilir maç. Ronaldo'yu düşündü ama e, topa uzaktı Ronaldo. Kaleci müdahale etti topa bu şekilde. Carvajal topa müdahale edemiyor. Sergio Ramos James Rodriguez. Modric. Bale. 30 minutes played. Here's Jabour. Bale. Benzema is a judge offside. Offside mı? Hadi adama. Vinicius. Kapattım ya. Abi alay mı ediyor? Kapattım ben onu. Oldum galiba. gone out for a goal kick. Ya niye böyle oldu bu? Haydi bozuldu. Abi alay mı ediyorsun? Sergio Ramos Modric Analara döndü Türk. Bale. James Rodriguez. Oh, fine through. Cristiano Ronaldo. Mükemmel gördü kaleye. Kaleci fark etti tehlikeyi ve topu bu şekilde çeldi. Sergio Ramos. Tony Cruz. It's Ronaldo. Cuts it out. Ronaldo! But to call that wayward would be being kind. Arada ee, eh, hoparlör şey kayıyor. Tony Cruz the ball up straight from a goal kick. Ronaldo spotted the ball being played and did well to reach it, but that's about as good as it got. The idea was there, execution wasn't. Making good progress down the left, but frankly devoid of options. There's the whistle and it's half-time. Güzel The difference between the two sides here. İkinci yarıya başlıyoruz. Çok güzel sıyrıldı Apoel ama güzel yere düşündü. Kafayla vurması gereken topu ayağıyla vurdu. 300. Neyse kızmıyorum ilk golü attı. stern challenge coming in. And there's a foul. No surprise, it's a yellow card. Well, you could justify a foul if it's a decent tamam, tamam. attempt to get the ball, but that was totally unnecessary. Kızma baba ya, tamam ya. Modric. James Rodriguez. Bale. James Rodriguez. Kötü bir vuruş geldi Cristiano Ronaldo'dan. olur olur. Yıldız oyuncular bile e, kötü oynayabilir bazen. Kötü oynamıyor tabii ki de. Ah. Marcelo, Marcelo de, göklerde, yansan yenilsen, kalbim hep senle, Marcelo yum, ah be. Marşallerde, yumruk göklerde, ya sen, yönü sen, kalbim efselle, marşallerde. Alev alev her yer yanıyor, benim kanım sarı lacivert takıyor, oyuyor. Yapayım mı bir çılgınlık? Marsellerde, yumruk göklerde, yan sen yanıyorsan kalbim hep senle. James Rodriguez. It's Benzema. Ah Ronaldo'ya gelse o top var ya affetme ha. Tony Cruz gives away a free kick. Haralabides. James Rodriguez. Bale. Affetmez ulan Ronaldo bu. Top ona gelsin yeter. Top çizgide de olsa gol atar o. Tabi Ronaldo'dan bahsediyorum. Yes. Gazprom'un sunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi reklamlardan sonra Oha! Hak etmedi. Hocam hak etmedi. Şu harekete sarı kart verdiğin için tamam hak etmiş biraz. Ya ben bir şey yapmadım ama e, Marshall'e kendine biraz yorum katmış. Risa tries to slide it past the defense. The keeper's got it. Sergio Ramos. Tamamlayınca e, Marshall'adı. Modric. Bale. It's a threatening through ball. Benzema. Pass cut out. Ah. That's been cleared. 75 minutes on the clock now. Slides it through. He was well positioned, good defending there. Ya hoparlör nereye gidiyorsun ya? Şey. Mikrofon. Mikrofon. Ya bir tane değişik bir mikrofon almam lazım benim. Stamp mutant bir şeyler yapmam lazım benim aslında. Kendimi geliştirmem lazım. Sizlerin de destekleriyle Bak yere kayıyor ya. Mikrofonu önüme almadım. Pişmanım. Modric. Sergio Ramos. James Rodriguez. Through and still going. Pepe. Full-time whistle within sight. No, beaten to it. Vinicius. Risa. Risa. Risa. Benzema. Bale. Surely a goal. Real Madrid have a free kick for that. Yani lütfen. Müdahale faal ya. Topun başında kim var acaba? Cristiano Ronaldo. Direkt kucağına. Mecbur dikeceksin sen onu. Rodriguez. Ve maç 4-0 bitiyor. Real Madrid 4, Apoel 0. Rahat. Maçın adamı Cristiano Ronaldo. Evet. Bir saniyenizi alacağım. Kadrajdan çıkmamışım güzel. Bu iyi haber. 17 ee, dakika olmuş ve e, devam ediyoruz. Bir maç daha yaparsak. Çok olur. Buçuk buçuk çık. Tamam. Paris Saint Germain. Olur olur Paris Saint Germain olur. Maç başlaya dursun ben de şunu ayarlayayım. Arada put put pop pop pop put sesler gelebilir. Ee, mikrofon ayarlıyorum da. Paris Saint Germain, Paris Saint Germain, Paris Saint Germain. Evet. Ay pardon yine şeye döndüm ben. Defansif oynayacağım biraz. James Rodriguez. It's Ibrahimovic. Bale. Tony Cruz. The danger was there. He dealt with it well. Pastore. Pastore. Ah, Pastore benim adamım ya. Either o No, no way through there. neat ball through the middle. Onside. Ronaldo. A shot. Ah Rodriguez ah. Bu hatalar bu hatalar benim olmasa. Gabani. Ha bir de kart. O ne lan pijamalarla gelmiş. Cavani. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Ben baka kaldım. Ben ben bir şey demiyorum. Ben baka kaldım. O zaman ofansife devam. For me, that just shows the determination to qualify here. There's been a real conviction about him. I've liked that. Yok artık be. Kabay. Lucas Moura. Van der Viel. Well read by Sergio Ramos. No, that's not going anywhere. Tony Cruz. Ronaldo, chance, and it's a corner kick. So here comes the corner. The defence does its job. This goes for a throw-in. He plays it towards the area. Modric, he'll be disappointed with that. Atacağım. Yani 1-0 bitmeyecek bu maç. 1-0 bitemez. Sergio Ramos picks the ball up straight from a goal kick. Kabay. Lucas Moura. Pastore. Cavani. He makes his way towards the penalty area. Bale. Played into space out wide. It's on for him. It's Bale. The ball going in front. Ronaldo. That, ne biçim vuruyorsun ya? Kötü vurdun Ronaldo. trouble. Danger averted for the time being. He's looking to find his front men. Ya önünde mikrofon varken rahat oynayamıyorum ya. İbrahimovic. Bazı tuşlara basmama engel oluyor. Space on the flank. Lambert. Brava Bravo ya. Sergio Ramos wins the battle and emerges with the ball. The defence is there to deal with it. Tony Cruz. It's an opportunity, but to call that wayward would be being kind. An important interception, things were starting to look dangerous. James Rodriguez. Couldn't quite get it through that. Yeah, and the vision to get him through was all good, but the execution of the pass wasn't quite right. But importantly, he's holding his line until the very last moment, and that will pay off. Lucas Moura, a chance. Modric. Here's Benzema. James Rodriguez. The ball played down the middle. Off he goes. Lan be. Oh, that's a neat escape. Benzema. Lan be. Çok iyi vurdu ya. He's over the ball, his teammates waiting. going on his own. Here is Cavani. Van der Veel. Sergio Ramos. Ve ilk yarı 1-0 bitiyor. slightly lacking in the goal scoring department, but they've played well overall. Just a bit unlucky perhaps to go in down at half time. I think there's no reason for them not to bounce back. kick off for the next 45 minutes. Tony Cruz. Lucas Moura. David Luiz. Pastore. Kabay. Thiago Silva. It's Ibrahimovic. kicks it a long way. James Rodriguez. Bale. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and, and get others into Bursting the match. Forward. they're Allah'ın bilgisayarına yeniliyorum lan. Cavani just knew instinctively where the ball was going to end up. That's clearly been worked on on the training ground and the understanding is, is pretty exceptional between them and it was beautifully worked. A brace of goals for him now. So it's now two without reply. Yeah, we've seen it before that 1-0 can be a fragile scoreline, but now that they have that extra cushion, two should be enough. Tony Cruz. Benzema. No, beaten to it. Pastore. Kabay. It's Lucas Moura. Here is Cavani. Ronaldo. The ball's with Benzema. Benim vuracağım topa Bale ben. Ha, kıracağım şimdi ya. Cavani. Tried to play it through. Oh, it's gone through to him. Not this time. Long way off that. Well, that's understandable because they haven't found it easy against this defence. And shooting from that sort of range, it's not the answer. And the goal kick's gone straight to him. Modric. Marcelo. have any luck with the through ball there yeah, it looked like there that he was asking just a little too much of himself to try and thread that ball through. It was, uh, he was a bit over-ambitious, but I like his thinking. It's Ibrahimovic. Here's Ibrahimovic. The idea was good, but the pass needed to be better. Well, he needed to be much more precise, but that was very short on quality into the middle. David Luiz. Pastore. The ball's with Ibrahimovic. He's on his way. He's one-on-one -on -one with the keeper. That is great goalkeeping. No luck again, just like last time. Well, I wonder if their profligacy will rebound on them somehow. You know, they're very much on the up here, and yet they can't convert a string of very decent opportunities. Well intercepted, saw the danger and got to it. Ibrahimovic. Poor distribution from the keeper, that's a gift. Yok artık. Benzema. Bale. Ya. It's Ibrahimovic. Adam düşmüyor ya. 3 tane artık. seems to be the message. Here's James Rodriguez. He was well positioned, good defending there. Van der Viel. Ya oğlum alay mı ediyorsunuz ya? pressure and trying a little too hard. You know, if the manager can calm them down more, I think they'll fare better. James Rodriguez will drive this corner in. Plays the ball short. Marcelo! He really should have put that away. James Rodriguez has teed up this corner. Decides to play it short. And they've hooked it clear. Line! Keeper's got it. And a much-needed intervention that was too. The clock counting down. Here's Matuidi. This goes for a throw-in. Cavani. That's it. The match is over. Great game comes to an end, but it results in a defeat. They showed some real spirit here, but couldn't do enough. You know, it's a privilege to be part of a fabulous football match like that. That was a real rollercoaster ride for the fans. İyi oynadılar. Hak ettiler. Tamam ben çok iyi olabilirim ama yenilmemem lazım bu. Neyse. Ee, ligde pardon grupta puan durumu bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu haftalık videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Ölmezse kalırsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.